Première, euh, première planche pour le, pitch, hein, c'est euh, pas forcément le nom de la société, si la société n'est pas encore euh, créée, le nom du projet, le porteur du projet, les coordonnées du porteur du projet pour qu'on fixe. C'est le premier point. ça veut dire, un pitch, c'est vous devez montrer ce qui a déjà été fait. Moi, la première réunion que je pose quand je suis des startups, c'est quel est le nom du projet, le porteur du projet et à, quel, et à quel numéro de téléphone on peut le joindre. Le porteur, on l'a, le numéro de téléphone, souvent là, euh, le nom du projet, ils ne sont pas encore mis d'accord, etc. Quand vous pouvez répondre de manière claire à des questions précises qui vous sont données, ça veut dire que vous avez déjà réfléchi au problème et ça veut dire que ce n'est plus à faire. On vous teste sur ce qui a été réalisé et ce que vous êtes capable en fait de démontrer qui a été éprouvé. D'accord euh, et ça, c'est important. Le problème. Le problème, en fait, vous décrivez, vous décrivez le problème que vous avez vu et, et, le plaisir que vous allez avoir à y apporter une solution. D'accord C'est-à-dire, il y a tel problème auquel je suis confronté, ça me touche, je vais, je vais être content en fait d'y apporter une solution, je vais vous décrire dans la slide après. Pourquoi Parce que en fait, vous avez bien vu qu'au départ, on, teste, on teste la solidité en fait, de, la, de, de, la volonté de la personne à vouloir s'approprier et à vouloir finalement euh, euh, euh, faire quelque chose et entraîner les autres. Si la personne n'est pas convaincue et s'il ne trouve pas de plaisir dans le, dans le, fait de régler un problème qu'il a vu, il va rapidement être lâché. Faites en sorte aussi que le problème que vous, que vous, que vous adressez, euh, soit quelque chose de connu. Si vous êtes dans une niche, euh, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais euh, il, vaut mieux, il vaut mieux que le problème, et vous allez le voir tout de suite, hein, vous allez le voir tout de suite à la tête des personnes, si vous abordez un problème qui est vraiment un problème de niche, derrière on attendra effectivement la suite pour savoir comment vous allez régler ça, mais il vaut mieux avoir un problème qui soit généralement connu, qui n'ait pas forcément été adressé, parce que derrière bah, ça représente un peu du marché. Si vous allez sur un problème de niche qui, qui, qui P3, vous pouvez avoir un problème. Donc ça, le problème et en fait le, plaisir que vous allez avoir à y apporter une solution parce que ça montre que vous êtes déjà impliqué. Donc une fois que vous avez décrit le, problème et, le plaisir que vous allez avoir à, trouver des solutions pour régler ce problème, vous allez présenter votre proposition de valeur. D'accord Comment vous, face à un problème donné, vous avez une solution, une solution que vous avez euh, plaisir finalement à mettre en place, pour, pour régler ce problème. Et encore une fois, si on vous demande de, de, de, dire pourquoi vous avez pensé à cette, à cette euh, proposition de valeur, c'est simplement pour voir si on est impliqué, euh, si vous êtes pardon, impliqué dans, dans, dans, dans, votre capacité à régler et à surmonter les difficultés de mise en place de votre proposition de valeur dans un nouveau marché avec des, euh, des, des nouvelles contraintes. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui, votre, proposition de valeur, souvenez-vous du business model Canva, hein, d'Osterweider, c'est vraiment le bloc au centre, au centre de vos activités. Cette proposition de valeur, en fait, vous allez aussi expliquer ce qui, euh, ce qui la rend un peu unique, qui, euh, quelle est la technologie qu'il y a derrière. Et là, on revient sur l'aspect startup que je mentionnais tout à l'heure, où il y a une innovation. Les gens vont être intéressés pour savoir si votre innovation peut être valorisée peut être protégé. Et s'il euh, il y a besoin, euh, pour vous aider, d'aller plus loin et de développer rapidement en fait, cette technologie pour que finalement ça rentre comme étant un, euh, un, asset, pardon, une, valeur supplémentaire dans la, dans la valorisation en fait, de votre entreprise. Il faut expliquer aussi en quoi, en quoi votre recette, en quoi votre proposition est un peu différente des autres, en quoi elle se démarque des autres, en quoi finalement elle va avoir un avantage sur les autres ne donnez pas votre, votre, votre recette magique, hein. donnez des éléments, expliquez un peu euh, en quoi c'est différenciant et en quoi vous avez des chances, grâce à cette, euh, différence, de, de, remporter la mise. Parce qu'il y a toujours une, petite sauce secrète, où il y a toujours de la magie en fait dans ce que vous allez faire. N'oubliez pas, c'est comme pour les recettes de gâteaux, vous avez les mêmes recettes, mais ce ne sont pas les mêmes gâteaux qui sortent derrière, donc ça, il faut vraiment l'expliquer. Alors sur cette, planche, en fait, hein, donc <coughs> la, quatrième, ne mettez pas des longues phrases, ne mettez pas mettez des schémas, des schémas, si, vous voulez, qui puissent éveiller l'attention et la curiosité en fait de votre auditoire, qui vont repérer un certain nombre de choses qu'ils connaissent, mais qui ne vont pas faire forcément le lien entre ces différentes choses. Et c'est à vous, en fait, d'expliquer le lien entre ces différentes choses et d'expliquer de, de, faire en sorte que ces personnes rentrent dans votre logique, d'accord Qu'elles s'approprient, en fait, la solution que vous allez, euh, que vous allez, euh, que vous allez démontrer. Pas de longues phrases, des faits, des schémas, des graphes, d'accord Pas trop, un ou deux, sinon vous risquez de perdre les gens. Et là, vous concentrez sur l'explication. N'oubliez pas que vous avez un quart d'heure. Ensuite, votre business model. Business model, on l'a vu tout à l'heure hein, dans l'histoire dans du start-upper. Donc c'est comment vous faites en sorte que euh, l'argent qui est dans la poche de votre client vienne dans votre poche. D'accord Et vous pouvez euh, mettre hein, le, business model Calva d'Osterwalder, vous expliquer clairement euh, tout le processus, ça on l'a vu, et c'est quelque chose, et puis vous pouvez mettre première alternative, deuxième alternative, généralement sur le pitch. Euh, encore une fois, c'est euh, vous mettez l'alternative, enfin la solution, euh, je dirais, sur laquelle le groupe est, convenu d'agir. Vous pouvez très bien mettre, si vous avez des pivots ou d'autres alternatives, les mettre en, annexe, il hein, n'y a pas de problème. Les 10 slides, si vous voulez, c'est la présentation principale. Vous pouvez avoir des annexes derrière qui, qui vont décrire soit votre solution technique, soit les autres, les autres business models, donc, euh, ou les alternatives au business model. Donc ça, Ensuite, le go-to-market, comment vous allez finalement initier votre première, votre première vente. N'oubliez pas qu'il faut, il faut euh, une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est effectivement vous avez une première vente, vous avez un, produit, un, produit viable euh, que vous pouvez lancer sur le marché ou faire tester. Hein. Vous pouvez très bien faire tester. Et euh, en fait, l'idée ici, c'est vous ne demandez pas de l'argent pour aller faire une campagne marketing où il n'y aura pas de vente. Non. En fait, on vous demande comment vous pensez réaliser votre première vente et comment vous allez financer votre première vente. Et en fait, on vous demande d'être créatif, de dire, ben bah voilà, on a tel canal de distribution, on peut, euh, on peut avoir des, personnes qui vont euh, tester le produit, qui vont pouvoir l'acheter. On a une lettre d'intention d'achat, une fois que notre, prototype sera passé en, produit. Donc tout ça, vous le, tout ça, vous le documentez, tout ça, vous l'expliquez. vous montrez ici, d'accord, ce, que euh, ce que vous pouvez faire, quelles sont les, sont les, les, différentes étapes qui vous restent à faire pour arriver à l'étape finale. Hier, je posais la question à, un jeune start brillant de l'école euh, du commerce extérieur. Je dit, on va construire une communauté. Je lui dis, mais comment vous allez construire une communauté On va construire une communauté. je lui expliquez-moi, j'ai bien compris quel était votre objectif, expliquez-moi comment vous allez construire une communauté. Expliquez-moi si vous avez participé, vous allez voir des gens, vous allez faire, euh, euh, vous allez les, inviter pour présenter votre plateforme, vous allez euh, faire des tests, vous allez dire bah, vous avez un mois d'essai gratuit. Comment, comment vous allez faire venir les gens, d'accord Comment vous allez, comment vous allez faire, comment vous allez acquérir d'accord, ce, client, de manière opérationnelle, d'accord Ça, c'est important. On va vous demander effectivement d'avoir un panorama sur la compétition. Comme je vous le disais euh, dans, le, dans la présentation, c'est pas simplement vos compétiteurs directs, parce que vos compétiteurs directs dans le monde de la start-up, s'ils ont à peu près la même idée, pas forcément le même produit et pas forcément le, le même business model, ça peut être des partenaires, d'accord On appelle ça la compétition, c'est travailler ensemble en coopération sur un certain nombre de domaines et être en compétition sur les autres. Mais quand, quand vous êtes à deux pour aller sur des nouveaux marchés et qu'il faut arriver à convertir en fait des clients, c'est mieux quelquefois d'être à deux. Euh, ici, c'est vraiment le, le, le, contexte. Vous prenais cet exemple, je le reprends parce que ça m'a surpris. C'est euh, effectivement une société vietnamienne qui faisait des, de la livraison, de la préparation de repas et livraison à domicile pour des jeunes actifs. Euh, qui étaient des, jeunes qui n'étaient pas forcément mariés, euh, qui travaillaient comme des fous, qui n'avaient pas le temps de préparer la cuisine, etc. Le principal compétiteur, c'est la mère attendrie devant son fils qui lui fait la cuisine parce qu'il n'a pas le temps de rentrer à midi. Donc ça, effectivement, euh, si vous avez une mère attendrie qui fait la, cuisine, qui vient chez son fils pour faire la cuisine à midi, ben, c'est une compétition énorme pour les gens qui veulent préparer des repas et qui délivrent à domicile des repas pour, pour midi. Donc ça aussi, il faut prendre aussi l'aspect culturel de la compétition. Donc, ça a l'air de rien, ça, fait peut-être un peu gadget, mais, je veux dire, prenez, prenez aussi dans la compétition les habitudes de vie, euh, comment ça se passe, euh, pour, pour éviter finalement, euh, quelquefois, d'aller trop sur le technologique, qui finalement ne va pas rencontrer un marché, parce qu'il y a des habitudes humaines, finalement, qui vont prendre du temps à modifier. Les habitudes humaines, c'est une forme de compétition sur des innovations technologiques. On l'a déjà vu, hein, euh, tout ce qui est euh, lié à l'équipe. Donc ici, on va vous demander des noms. Ouais, parce que moi, sur, euh, des, sur, des, sur, des, sur j'ai vu CEO, CEO, enfin direct président, responsable marketing, responsable produit, responsable financier on veut des noms. Pourquoi, encore une fois Ça veut dire que vous avez déjà passé le stade où vous avez discuté avec quelqu'un, vous vous êtes mis d'accord sur sa, sur sa fonction, vous êtes mis d'accord sur ses objectifs, vous êtes mis d'accord en fait. Et, ça veut dire qu'entre une équipe qui, ben voilà, il y aura euh, un directeur, un responsable marketing, euh, un responsable, voilà, bah euh, c'est Monsieur X qui est le porteur de projet, donc il sera CEO. C'est Monsieur Y ou Madame Y qui euh, finalement euh, a une compétence dans le domaine, euh, dans, tel domaine, qui sera le responsable technique ou la responsable technique, ça veut dire que vous avez déjà passé un palier. C'est que vous n'êtes pas dans l'idée, vous, commencez déjà à rentrer dans l'exécution. Et ça c'est important parce que ça montre le degré de maturité de votre projet. D'accord Et tout ça, vous êtes noté là-dessus, même si les gens ne vous le disent pas, c'est quelque chose qui, est naturel. Quand vous, voyez l'équipe qui est formée, bah, ça veut dire que les gens ont déjà travaillé et ceux qui ont créé des startups et ceux qui ont créé des entreprises savent le temps qu'il faut pour structurer une équipe. Donc on prend ça en ligne de compte. Et si effectivement vous n'avez pas l'équipe parfaite, ça arrive. Hein. Euh, d'abord, est-ce qu'il y a une équipe parfaite J'en sais rien vous dites, vous dites, on est en train de chercher, on est en train de voir, on est en train d'améliorer, donc euh, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en train de pitcher, c'est parce que vous voulez demander quelque chose, d'accord Il faut simplement expliquer exactement où vous en êtes et ce que vous cherchez. Alors ici, sur les, projections financières, généralement c'est un compte de résultat, c'est euh, aussi dirais une balance de trésorerie sur la première année. Hein, euh, il n'y a pas forcément, euh, pas forcément le retour, mais ce, qui, est, important de voir, c'est que vous ayez une bonne idée sur le service ou le produit, votre proposition de valeur, à combien finalement vous la vendez, d'accord euh, Combien de clients vous allez, vous allez pouvoir toucher, qui vont vous acheter votre solution pour que vous, pour que vous arriviez à, à, à, monter votre chiffre d'affaires, ce qu'on appelle en, en, en, bottom-up. C'est-à-dire que j'ai tel produit, je vais le vendre tant, je devrais avoir tant de clients la première année, tant de clients la deuxième année, tant de clients la troisième année, et là vous montez votre chiffre d'affaires. Et évidemment, vous avez vos coûts, et comme ça on peut voir un peu si c'est viable. Si vous faites du top-down en disant c'est un marché de de, de, tant de milliards, un peu comme on fait, les, comme font les, sociétés de, consulting, c'est tant de milliards, il faut prendre 2%, euh, ça vous met des... On aura plus de mal à vous croire. D'accord Donc, vraiment là, encore une fois, c'est le côté effectuation. Voilà, je vais faire ça, ça va me coûter tant, je vais le vendre tant, j'aurai une marge de temps, je vais avoir tant de clients, ça me fait un chiffre d'affaires de temps, et à partir de là, ben voilà quelles vont être mes capacités de financement, voilà quels vont être mes besoins, Hein, si j'ai des besoins, dans un premier temps, on a plus, euh, euh, on a plus euh, affaire à des besoins. Et, ça, vous arriverez à convaincre, vous arriverez à convaincre parce que ça montre que vous avez finalement une approche, une approche qui, est claire, qui est construite, et que vous maîtrisez un minimum les, différents éléments qui vont faire en sorte que les gens bah, adhèrent, adhèrent, votre, adhèrent à votre idée. Dernier slide, ça c'est important je suis ici parce que j'ai cette idée, enfin, il y a ce problème, j'ai cette idée, euh, on a cette équipe, on, pense qu'on va répondre à ça. Voilà ce qu'on a déjà fait. Le dernier slide, c'est où est-ce qu'on en est On en est où là Est-ce qu'on a un prototype Est-ce qu'on a un produit euh, Qu'est-ce qui a été déjà réalisé Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent D'accord Quelle va être la prochaine étape D'accord Quelle va être la prochaine étape Voilà ce qu'on a réalisé maintenant. Souvenez-vous de l'effectuation. Qu'est-ce que j'ai dans la main Avec ça, quel est l'objectif que je suis D'accord Et là, bah, vous allez chercher autre chose. Puisque un pitch, vous allez chercher autre chose. Donc, quelle est la prochaine étape Et de quoi avez-vous besoin pour atteindre cette prochaine étape D'accord Et donner une, visibilité. Une fois que j'aurai ça, la prochaine étape, on prend Et derrière, on va faire ça. C'est important que vous rappeliez aux gens que voilà, vous avez fait quelque chose. C'est si vous êtes là encore deux ans, trois ans, d'accord, ça veut dire que vous avez dépensé de l'énergie, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous font confiance, ça veut dire que vous êtes arrivé à vous débrouiller et que finalement vous commencez à bâtir la confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Les gens vous font confiance quand vous êtes là depuis trois ans, quatre ans, même si euh, vous n'êtes pas encore Crésus, eh ben on voit que finalement vous arrivez à vous débrouiller et que euh, les gens vous, font confiance et pourront effectivement vous aider à aller vers la prochaine étape. Le pitch, c'est ça. C'est vraiment arriver à convaincre quelqu'un de vous accompagner pour aller à la prochaine étape dans votre parcours de création d'entreprise ou de start-up. Merci.